Je m'appelle Baptiste. Je viens de Lille, dans le nord de la France. 4, euh, français, anglais, espagnol, portugais. Lisa, Deutschland. Dreieinhalb. Ähm, Deutsch, Englisch, Französisch und ein bisschen Spanisch. Uh, my name is Antonia, I'm from Germany and I speak three languages, English, German and Dutch. Jmenuji se Vojtěch Badalec, jsem z Prahy, narozený, vychovaný v Praze na Žižkově a mluvím čtyřmi jazyky. Marit, uh, äh, mám Suomesta. Äh, mä puhun äh, kolme kieltä sujuvasti ja kahta kieltä vähän huonommin. Je m'appelle Juan. J'habite Bruxelles. Euh, français, c'est ma langue courante. Je parle espagnol, euh, euh, néerlandais et j'ai parlé polonais un petit peu. Francesca, Roma, tre, e inglese, italiano e francese. mu nimi on Martti Lutsar, ma olen Eestist ja ma räägin päris mitut äh, keelt, et ma räägin eesti, soome, inglise, itaalia keelt vabalt ja siis veel mõnda keelt. Ik ben Claire, ik kom uit Luxemburg en ik eh, praat vijf talen. Ik praat Frans, Luxemburgs, Nederlands, Duits en Engels. Казвам се Искрен от България съм и говоря три езика. Jisimni Sefra Franca Lanza, jiena Maltija u nitkellem l-aktar il-Malti u l-Inglis li xina bilingwi, pero u koll il-Franċis u l-Ispanjol u nafom livelli differenti. Ich heiße Josef, komme aus Wien und ich spreche zwei ein Viertelsprachen, also Deutsch, Englisch und ein bisschen Französisch. Meu nome é Ana, bin in Cabo Verde und Portugal também, e também quatro línguas. Isma Shanivni Gohortik is aus Kaharlam Nidam, Laurium Angailga, Berla, Spanish, Frankish agus tána ag tuairt faoin idális. Yo soy Lourdes, de España. Yo soy Adrián, también de España, de Madrid. Hablo castellano, hablo español y muy poquito inglés, muy poquito. Yo igual castellano y un poquito más de inglés, pero también poquito. 안녕하세요. 제 이름은 이재승이고요. I'm native in Korean and I can speak English and also I can speak Chinese a, a bit. Мене звати Людмила, я українка, і я розмовляю українською, російською, англійською та французькою. Jag heter Rickard Wennerholm, jag är från Stockholm i Sverige och jag pratar åtminstone flytande.